носик, моем носик, пам-парам, пам-парам Моем глазки, моем щечки, мы водичкой по утрам Моем глазки, моем щечки, моем глазки, моем щечки Мы водичкой по утрам